Всем привет! А, сегодня мы будем делать реакцию на выступление второго тура Тинчун а, Юни или Idol Producer по-китайски. Вот. И первая команда, которую мы будем смотреть, это Dance. Dance. Да, выступление Turn Up. Я точно знаю, что там Мин -мин. Ладно, не говори мне, не говори. Женин. Зачем мне говоришь спойлеры? Я же хочу посмотреть. А, ну окей, ладно. Тогда, тогда мы смотрим. Mãe Sempre. Olha, a tia Anja tá é, Uau, menino. Menino. Ah, agora é Zizan? Uau. Agora é né? É Я только по лицам узнаю, по именами. Это съехала, мальчик. Да, это, который тот. Вау, Коне? О, вообще другой. <laughs> Не узнала. такой милашка. Это мой Ихан. Помнишь, который ты показывал с этим бананкой был? А, да ну, о, это же нет? Подожди. Да, это он! Блондин. Да? Как ему классно. Прикольно, вообще другой. Блин, это Вау. О,

Ну конечно, Шикарин. Ой, Хан. О, круто, круто. О. Лицо знакомое. Это... А, это же Иши. Инш, иш, инши или Иши, как его? Я не знаю. <laughs> О. Выступление классное, но если это категория танца, да. то мне не хватило немножко вот этого какого-то Я не знаю, динамики вот это, да. и чего-то такого прям Честно драйва. Честно говоря, я не скажу, что мне прям особо так понравилось. Так обычно нормально. Минмин, Минмин красивый, да. Гуани меня удивил, потому что он обычно такой милый мальчик, а тут прям ему очень идет. Сменил свое амплуа. Вот, и Жанин, если честно, после, там, после предыдущего выступления он здесь потерялся. Mm. Как-то его было мало, и как-то он особенно взгляд не цеплял. Ну, не так выделялся. <laughs> Ну, здесь, здесь по-моему, только Мимин взгляд цеплял, да. ну, потому что действительно очень был хорош. И да. Так что, ну, да. окей. Вот ну, так. <laughs> Будем мы ну, смотреть мальчиков, мы ну, мальчиков в любом случае любим, так что... Да. Да. И так сойдет. <laughs>